E pukuriri ana te hapū o Te Uri Ōhau i te whakatau a Te Kooti Taiao e tautoko ana i te tono a Crest Energy kia whakatū pāmu kapo wai ki Kaipara. He takahi tikanga, e raru ai nga tini a Tangaroa. Ka takahia i ta mana o Te Uri Ohau, ka takahia hoki i ta mauri o ta Kaipara e ta Koti Kaitiaki Taiao. Ko te tūtohutanga a te Kōti Taiao, he kaupapa tēnei hei tautoko mā te Minita a Kate Wilkinson, i raro anō i ngā tikanga arotake, whakamātautau hoki i ōna pānga. Hei tā te rōia mō Te Uri o Hou, kua whai hua paku te iwi i wā rā tautohe i raro i aua tikanga. Is there a requirement to install only three turbines and check the effects of that before proceeding? There's requirements to consult with Te Uri o Hou throughout the process. and various monitoring requirements. So, uh, tiori ahau sees those as, as some gains going towards its concerns. Kua rima tau tēnei take e tautohetia ana. Hei tā Chris, ko te mahi rangahau i ngā pānga te aronui i te tuatahi, kātahi ka whakatūria ngā kapowai. If we were to break those conditions, the authority, which in this case is the Northern Regional Council, the authority has the power to to stop the project. Hei tā Te Uri o Hau, ka tuku tono atu rātou ki te Minita Kaitiaki Taiao hei whakakahore tonu i ngā kapowae. So when they pour that concrete over the top of these snapper holes, there's going to be nothing left of those snapper holes, it'll totally destroy that snapper fishery and it is the last place where the big snapper still breed or still live. Tekau mā rima rā te wā hei tuku i tā rātou tono whakahē ki te Kōti Kaitiaki Taiao, ēngari kei te Minita te kōrero whakamutunga. Irina Smith, Te Karere.